今日は暑くてお昼寝できないねえちょっと誰か暑くて寝られないよねちょっとそこのあなたこの暑さなんとかしてあらそれで仰いでくれるのおお来た来たあおこれでなんとかあんなん寝られそう、あ あ涼しい、うん、あちょっと足寒いやだもう最低女子のスカートをめくろうとするなんて本当に最低だよね本当に最低もうプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプン ン何色だったえ黒のティーバッグ正解